Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je voulais répondre brièvement à une question qui m'a longtemps hanté, à savoir qu'est-ce que l'amour Alors j'ai tenté de répondre à cette question dans les bras des femmes, et force est de constater que l'amour n'est pas dans l'acte sexuel ni dans la passion amoureuse, cette passion amoureuse qui est plutôt un trouble de l'âme. Au contraire, nous devons, avec le secours du Saint-Esprit, essayer de rester en paix et maître de nous-mêmes. La passion amoureuse nous fait plus souffrir qu'autre chose, c'est même dans l'étymologie du mot passion. J'ai aussi tenté de répondre à cette question, qu'est-ce que l'amour, en lisant des philosophes classiques et contemporains, jusqu'au jour où j'ai compris qu'il n'y a pas d'amour et qu'il n'y a que des preuves d'amour. C'est-à-dire que l'amour est, est la pratique du bien, du juste et du vrai, donc essentiellement tournée vers les autres, euh, alors, lorsque je me suis converti au catholicisme, j'ai été confronté à la, doctrine catholique et j'ai pu, approfondir ce qu'était l'amour. Euh, donc, euh, je, fais référence à un texte insurpassable que l'on peut méditer régulièrement. Il s'agit de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 13. Alors, je ne vais pas vous lire le, texte. Je vais, plutôt commenter versets, donc le texte peut se diviser en, trois parties. Euh, donc les trois premiers versets nous, disent euh, qu'il faut faire ces actes de charité ou de miséricorde euh, ou d'amour. En fait, c'est un peu synonyme, on va dire que c'est synonyme, avec un cœur pur, une intention droite, sans attendre de retour. Saint Jean de la Croix que euh, nous, serons, jugés donc à la fin de notre vie, euh, non pas sur la, quantité de, nos actes euh, méritoires, mais plutôt dans, l'intention, dans, la pureté, dans, la, charge d'amour que, nous avons mis dans nos, actes. donc l'amour est plus important que la science. Alors j'en profite aussi pour signaler quelque chose de très important dans la doctrine catholique. Un acte de charité n'est méritoire qu'en état de grâce, c'est-à-dire en amitié avec Dieu. Euh, autrement dit, il n'y a pas de charité en état de péché mortel. C'est-à-dire que euh, pour être en, état de grâce, il faut être euh, de bonne volonté de son côté, il faut être catholique, être un bon catholique. Donc euh, là, je renvoie à mes précédentes vidéos euh, sur, euh, sur comment grandir en sainteté, comment, comment être un chrétien, un chrétien authentique. Ensuite, dans la deuxième partie du texte, les versets, les versets 4 à 7, on, a, des, exemples plus concrets de, ce que c'est l'amour. Donc on peut citer la patience, l'humilité, le bon de soi. Et enfin la dernière partie du texte, donc des versets 8 à 13. Euh, ces versets nous indiquent que l'amour est la vertu la plus importante. D'ailleurs, euh, l'Écriture dit aussi que la charité couvre une multitude de péchés, donc euh, on, peut, on peut racheter nos, nos fautes par nos actes de charité. On peut, faire, c'est une forme de pénitence en quelque sorte. Un autre texte euh, fondamental pour euh, comprendre euh, ce qu'est l'amour, son esprit, ce sont les dix commandements. Et là, c'est un texte vraiment que tout être humain devrait connaître par cœur, les dix commandements. Donc là, j'ai la version catéchétique, c'est pas la version qu'on trouve dans la Bible mais euh, qu'on trouve dans, le catéchisme. Euh, donc pour les résumer grossièrement, euh, il, donc il faut respecter Dieu, donc ça implique pas mal de choses. Il faut aussi respecter les autres, donc ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir, ne pas dire du mal des autres, ne pas juger les autres, et ça c'est pas évident. Mais en fait, seul Dieu a le pouvoir de nous juger, car il est omniscient, c'est-à-dire que comme nous ne sommes pas omniscients, nous, ne pouvons pas juger correctement les situations. Euh, donc nous ne pouvons pas euh, juger correctement. Nous n'avons pas tous les éléments dans, aucune situation. Nous avons tous les éléments à notre disposition pour, euh, émettre un bon jugement. et d'ailleurs, Dieu nous jugera à la fin de notre vie. et donc, je rappelle les fins dernières, à la fin, à la fin des fins, enfin, euh, il y a quand même l'éternité, mais à la fin des fins, euh, il restera plus que l'enfer et le paradis. Donc, euh, <laughs> sachant qu'on ne peut pas passer de l'un à l'autre, voilà, à vous de choisir votre camp. Donc pour continuer dans le respect des autres, il faut donc éviter d'être grossier, de, porter un scandale ou d'être adultère. Alors ensuite, euh, le catéchisme de Saint Pédis euh, nous donne d'autres exemples de, manière d'aimer les autres. Euh, donc voilà, donner à manger à ceux qui ont faim, donner à boire à ceux qui ont soif, vêtir ceux qui sont mieux, abriter les étrangers, visiter les infirmes, visiter les prisonniers, ensevelir les morts. Ça c'est d'un point de vue temporel, d'un point de vue spirituel. voilà, il y a conseiller, instruire, exhorter les pêcheurs, c'est-à-dire dans la charité, euh, les alerter lorsqu'ils sont dans l'erreur, lorsqu'ils euh, font le mal, euh, etc. donc consoler aussi, pardonner, supporter, prier. alors le Christ a établi une nouvelle éternelle alliance et son apport essentiel entre autres, euh, bien évidemment, euh, parce qu'il nous a ouvert les portes du, ciel, ce qui est énorme, euh, mais il nous a dit d'aimer nos ennemis. ça, c'est un apport par rapport à l'ancienne alliance. donc, aimez, vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Donc voilà, toujours dans le but d'être parfait comme notre Père céleste est parfait. Et je conclurai par par cette phrase euh, dans l'évangile de Saint Jean, euh, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Voilà. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.